セイバーに会えばセイバーを切る神に会えば神を切る主にセイバーばっかり増やす神を一体誰がそんな根も葉もないことを The w e a e is t u r n r one, action!